тажрыйба жүргүзөбүз бирдей көлөмдөгү эки металл кубик алабыз коргошун жана алюминий бул кубтарды таразага тартып алардын массасы ар кандай экендигине ынанабыз коргошун кубу алюминий кубунан оор коргошун жана алюминий ар кандай заттар демек бирдей көлөмдөгү кубтардын массалары заттын тегине жараша болот дагы бир тажрыйба жасайлы ченегич идиштерге 100 мл суу жана күн карама майын коюп, таразага тартабыз көрсө ошол эле көлөмдөр үчүн бул суюктуктардын массалары ар кандай болот суунун массасы күн карама майынын массасынан чоң болот биринчи тажрыйбадагы окшош эле көлөмдөрү ар кандай суюктуктардын массасы заттын түрүнө жараша болот деп айта алабыз